Salam aleyküm baba. Aleyküm assalam. Yaxşımız var? Yaxşı, rəhmət. Qadir. Sizdən yaxşımı, salamatınız var, yaxşı. Biz də birinci oyunumuzdan bir qolas versal tutgan. Do'stlar İslam. Maalesef keletimiz birlikte, hem de bestir var da. Birlikte. Birlikte ikinci yıl. Tabaklar diye yazarken ben versal takar. Aha. Şuna hazır. Evet, rəhmət. Versal takar. do'stlar chekada mana bitta belt olgan ekan mana qirsomon birinchi o'yinimizga mana velosapid chiqibdi bir yuz ellik yettinchi mana tog'asi ketdi buni topshiramiz rahmat rahmat rahmat ishlarimizga rahmat media kanalda uzoqlashmaymiz rahmat rahmat ishlaringizga omad sizlarning ham nasib bo'lsin. shu bir haqiqat sizlarga obunachilik bilan rahmat mana shu o'yinlarni tashkil qilgan ekan mana shu yigitlarga rahmat shu mana haqiqatdan mana o'yin to'g'ri ekan mana velikni yutgan edi mana velikda mana qo'limiz bilan olyapmiz rahmat shu ishlaringizga omad o'yinlaringiz davom etaversin doim omad yo'lda harakat qilinglar yigitlarni xafa qilmanglar doim omad yor bo'lsin sizlarga rahmat ko'plar aytadi velosiped minganman mana velosiped yo'q yangi salon boshqa salon ko'plar aytadi rahmat rahmat rahmat rahmat qayerdan bo'lasiz birinchi sarqo'rg'on sentrdan bo'laman ismingiz nima ro'ziboy ha bu utkanni ismi nima islom islommi mana islom eshityapsizmi siz whatsappdan telefon qilib ko'tarmadingiz tog'amiz keldi topshiryapman va sizga whatsappdan telefon qilib tushaman menga hozir bitta biletga pul jo'natibsiz uni ham bugun kecha yuboraman men hozir yana telefon qilyapman ko'ryapsizlar buni jigarlar resapda o'tgan ko'tarmayapti hozir ishlayman ha ishlaydi ekan duobkani egasi ham kelishi kerak jigarlar birdaniga ikkovlab qo'shib syomka qilaman maylimi hmm. ketmaydi mendan bo'lsa biz hamromanim sizlarni qishloqlaringizdan agar sal nito bo'lsa men hamromanim topib olasizlar men topoldim mayli bo'lsin mayli bo'lsin rahmat rahmat qayerga sizlar juftlar keldingiz assalomu alaykum xola alaykum yaxshimisiz xola qayerdan bo'lasiz biz haligidan qumroboddan uni o'g'lingiz buyuk og'an ekan bibi robiya saksoninchi bild ekan bibi robiya qizim qaysi bir bildi u chaqaloq hali mana dedi robiya qizimga turmushga chiqqandan keyin maytigangiz bilan salom bir daqiqa gacha bor garantiya yaxshi kunlarga bersin bironta